Kaixo, kirmen hori bena eta mendik ba, animatu nahi zaituztet, sare kantolatzen dituen ekintzetan parte hartzera. Badakizue, pandemia baten erdian gaude, eta bueno, ba, osasun eh, lege guztiak zainduz, baina aldu zuen neurrian ba, parte hartu. Bagoaz, pausoak ematen, eta orain ezin dugu etxi. Animo guztioi, eta besarka da bana.